to know what you need आजा समझ जाओ अरे पीछे पीछे आजा वरना मर जाएंगे वहां पे इधर आजा पीछे डबल स्टोरी वाली building mark the location form up on me वहां सारी गन ना तो मिलती है मैं खाऊं मैं खाऊं उस टाइम खाऊं मान एक यहां पे बंदा नॉक है एक में ऊपर हाँ सारे घर में से कर लीजिए दो नॉक पड़े हुए हैं पकड़ पहले मुझे दिख जाओ तो तेल ले पूरा पूरा मार के नीचे इसको तीन सामने सामने सामने आजा साले आजा छोड़ दे इसको छोड़ दे मर जाएगा पेपर आ गया तो ये याले पिस्टल के पीछे आते गोरा गोरा मार ले को मार अरे मुझे हेलो गाइस अगर आपने यहाँ तक मेरा गेम प्ले देख लिया तो गाइस इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ रुकना मत भूलना गाइस तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तबाही के साथ ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक केयर